Хвала Творцу за год прошедший, прошел, как будто не был, Предали новый впереди. Еще нам Бог дарует время и приближение. За годом доджі уплывает. please stand.